Ողջույն սիրելի ինգերներ։ Մենք կետում ենք ծիրանի ծար։ Հստում եք բավականին շատ շատ էս ներքևի ճուղը չափից շատ երկարել է։ Մենք պետքա մշակենք, նորից մեջը մաքրենք, ազատենք, հնարավոր ինչ չափով ծերետում անենք, որ այս տարի բերք ունենանք։ Հենց արևին հակառակ կանգնեմ, որ գոնե մի քիչ ճղները երևա, որ տեսնեք ընդհանրապես վերևում բերքի հնարավորություն չկա անիմաստա բերքը հիմնականում այ տեսնում եք շպերը այ ես են հիմնականում վերքս տեղա գտնվում։ Վերևում չկա։ Դրա համար պետքա կտրենք վերևից իջացնենք հնարավորին չափով, բայց տակ տակը գտնվող չորերն ենք մենակ մաքրում, իսկ սրանք թողնում ենք որ այս տարի վերք ունենանք։ Վերջում նորից կմիացնեմ կտրած վիճակում արդեն կտեսնեք։ Ծիրանն էլ վերջացրեցինք։ Սիրելի ընկերներ, պատկերացրեք ինչքան են կարճացրել վերևը, ստեղ ամբողջովին ենքան մոտիկ են ծառերը, որ շատ ժամանակ չեմ կարում ճիշտ տեղով ծուծ տամ ձեզ, որ պատկերացնեք ինչ կարգի կտրված կհարվ է։ կա ասեք ներ, ներսում գտնվողները, համարյա ներքևում գտնվողները համարյա թողնել ենք, որովհետև վերքի են իրանք։ Վերքի աչքերով են։ Հեսնում եք դա ինքը դառնում է բարձր երկու ձևով է, նայեք 4-ը ոտը կմախքը ձևավորվել է նախկինում հետո բարձր կտրվածք արվել, խորը կտրվածք արել, նորից ձևավորվել են կողք գնացող ճղները, հիմա էլ արդեն ներսում լրիվ բաց բաժակաձև է ձևավորվում, ինչի համար, որ արև լույս թթվածին մտնի ներս, ծառի ներսը։ Այսքանով վերջ, սիրելի ընկերներ։